Design Warp 375 activated. missing science. Memory illusion sounded. Put back readily. Put back على روحك عشوائي. Right, protect me. Wrong password, you still have two chances. A wet painted word fountain. Right door, loading. Wrong password, you still have one chance. Freeze time. قولولي وين وين الميكينج اوف الميكينج اوف يخدم انا حركه دي كومسيره يتحرك بالله استنست بيك يا شباب يلا انا يجيك اعطيني السيجاره عديت عليك نغني هاي يا سيدي احكي لنا شنو الاكسبيرينس نايس فيري نايس اتس هي عشت زومبي يشحوا على على قد محبتي فيه هذه كيفاش كيفاش شونس خويا علي على قد محبتي فيه ماجور دو بروموسيون عجبتني الخدمه معناها الشيء خويا اكسبيريونس باهيه وان شاء الله تتعاود كلمه برك باش نقولها انا جريت قد ما جري الكلب حافي اما يعني تشوك اي تشوك بويا بويا